қаршы алыңыз татар тим алқышлар татар тим біз сахнаны дүр шебер қыз бүгін қыздыра бұл ойынға әзірбіз сахнада тұр қыз әзір біз бүгін мында қыздырырға әзір сіз бірге бірге көтеріңіз қолдарны мында татар тим мында татар халқы қызлар міне төрт жыл шығыш жасай міне бүгінгі жер мені айыру шаршады шә болды шә болды әйе шол ришат болар иә сен шықсаң Ай, ник шатланасың. грузовой лифт төзәттеләр мәллә. <laughs> ришат қызық түгел мен 5 килограммға ябықтым Сың 75-і қалған бейтаның. ришат Матурымда мен бір сұрауым ғана бар Мен <clears throat> міне не хаман ғына ғана бәйләнәсің ұла командада үш қыз басып тұра нәрсе күшін жетмей ме әллә обау бұл сазылық пышырақ арасында бір кішкене шиста асфальт кисегі абау теге шірік арасында бір тәміне қысылып қалған ит кисегі бит син чулпан эй ришат матурым сенің комплиментларың өзің сыман көннән күн ямьсезләнә генә бара бұрының кебек асқа таба өсе, Әйе э, сен бет Салат Фатхетдинов белән Элвин Грейның бәхәсе көбік мәгънәсез. Әй, э, Ришат, сен тігі Зәйнәп Фәрхетдинованың яшь шағына ашағансың емсіз кейіні йөри тұрған шағына. Ну теге зәңгәр итәкләр анда инде. Татар ТИМ КВН командасы мә? Кеттік Аколиста болған хал. Он көзігізні емығыз, харифлерні әйтігіз. Ж, Б, Н, Ш. Дұрыс түгіл. К. Йоқ. У. Йоқ. рахим. Р. Дұрыс. Алла көрәл, барысына көрәл. ул. Шәйханәдә булган хәл. Сезнең шәй? сізніңше бұл шәй ме Минемчә бу шәй. әне үшін шәй ішінде шәш Шәй эчендә шәш чөнки шеби шебен ширәм. Ха администраторына сөйләшеп киләм әле. Шишем шишем шебен. так ильшат шық әлі нәрсе болды там бір сұрауым бар еді менің моторым міне сенінше, міне шушы қызлар істеп беруге тиіш ме сен вақыт вақыт уақыт өзіңнің ирод яқшы болар еді сен уақыт уақыт ораза тұтсаң беге олар ел мен сені өлтіремін решат тоқтағыз орындық тыныштық та қалдырыңыз әлі әйе жұлдызға бит илхам келді шакиров келді что Йылдыз исемле сұйыр бар иде фәрит білән бірге өстірдік. Сұйды қол йолдызны Акча кирәк иде. Шул акчаны Татфонд банкка китердек. Тик ялгышты. Кеше ялгыша ул. Ике йөз мең янды, аптырадык. Таттон, татфонд букка әверелде хыял. Ни пычагыма без йолдызны асрадык. Браво, Йолдыз! Ой, молодец. Гений. Менә Илхан буласың, ә. бар Барсина Йылдыз. Мені біздің тағын Илхам исемле дустыбыз бар бит Қытай Кытай халкын татар теленә өйрәтә. Карыйсыз киләме? Әйдәгез, алайса экраннарга игътибар. Универсиадаға әзірләнәсезме? Бітті бит ул. 5 ел элек болды bu narsa ish pishmoq qotgan qiz hamsitli shay ata boboga де болса sizda esada bo'lsa bormi ular salam siz ilnaz safiulning eng yaratgan jig'rig'iz nendi ilnaz bilasizmi madonna Beatles, Ilnaz Safiulin сізді точно татар пати кірітмейшеклер кәжә бара таштан силиме яңа баштан кәжә бара таштан силиме яңа баштан кәжә бара таштан силиме яңа баштан Әй егет сен нишләп ятасың анда бу бит бик куркыныч кара әле нинди куркыныч Ярар, бүтән алай эшләмә, яме? Вау, кара кызлар, монда очень редкий экспонат. Инглишчә сөйләшүче егет. Can you say hello Tatarstan? Please. Hello Tatarstan. Very good. Thank you. Кадерле достар, хаминді сыңымнан татар тілі мұнда болса бүтін дүнияға тарала ол рахмет Яны танышығыз бұйлдар. Біз аның білән еленішірге жиынабыз. Ей, татар жігіті екенсіз. Исәнмісіз?